kann bis gar nicht mehr singen, das macht nichts. sie geht mal schön her. Habe ich den Text verloren? Meine Stimme ist weg. Aber die ist sowieso in Köln geboren. Julie. Das ist die war schöner. Ja, da bin ich. Ja, ja, nein. Oder der Clooney? Ich bin der Clooney. Kommando McLean? Der schönste Clooney aller Zeiten. Oder Oceans 5 äh, oder wie war's noch? 11 ist 11, 11, 11. eine Flamme, das finde ich frei. Und die Arbeit auf der Sparkasse, das finde ich klasse. Bravo, band and Reverend George Clooney! Ein Espressoautomat! Mitten in das Saxophon rein! pesos. mich selber, dass ich Glumini bin. <laughs> ich glaube, der Peter hat auch ein paar Espresso getrunken hier.